Oh my god! Você viu que eu consegui fazer as armas todas? Erro! Sai do meio! Ó, ó, ó, só vale só uma arma, tá bom? Tá. Ó, oh, oh, mas vale cura, ó, oh, mas vale cura. Ó, oh, o meu é 12, o meu é 12 tu tá de raça. Ah, tu comeu pimenta, agora bu. tá pra luta. Din, din, din, din, din. Isso era, não me mata. Ó, ó, ó, fica fugindo. De, ó, fica fugindo em volta de mim. Não, Peto. Oh my god! consegui fazer.